Аламай күн, бір жұмыр, э, бұл карантин кемегер білеміне туалақтық атарыға деммен эфирге тағыстым, Оннаттон бұл бір жұмыр білейіндер еметі бұлыр-бұлырғаттан ұқты бұл әбігілер э, бет, ежегіл бет бәле күннерін. Э, Оннаттон кепсеменіне бұл қылғыстық нучылыттыққа оправдание оңырыметі. Манна ағаяқ видеоролик барықты жоннар бұл звугын мөлтөқтігі хиллер дебіттереті, оның микрофоннан ең дебіттереті. колоспынан э, аңыран аңран ыйтым оннаттон э, төгылларынан себегине бекке саңратым. Сананта бу күндер бітін беге етей төрт күн бар дитем, ну человекта два сон состояния, два равноденствия ден. күрді э, маңнайгынан алан көрөрө полаха бу беге Чоттан бачаңы дире бәкке жекер бит күн бар. Бу бес айын күні. Бу күн беге тон сақалар бұқа бары ыһы көркенбик келер онуттан билигин э, өйдөн көрбүк болла хаптын э, ыһыкка хөптө хоостук ыытар болонар аллар диэн бу доктор сабагыл э, билер жаноттон этеллер оннаттон хомойок эхин тохин биир ыһыктар быт элбактар шоу болан халбыт онтукай быт ите били терилте ыһыга сосед ыһыга аймак ыһыга диэн тон бара турар жоннороттон көркүлүү оңорон кепсиит болбуттар били сәбир дақсахарыр дере ыхтыбыт бастыңа сүүскө батары киирхир дере ыхтыбыттен эти көрдөк онотон наанник болбатын тугар бигеттен бу э, жиңнах итагал битен билех битен нада онотто бу күн де бесейин үрбекки күнө боллагына биһиги күнүс он эки часка э, Өбігілер бүйт самый бейхе қаттынчуға үркемнер келер. Бұ беремеға бейхеге алғыс ұлала бұд кымыстақ чорантон, чорантон кымыс ұймақтатақ бұтынтон сылы турур энергия бұтын ұла бұд. Онан тұн қаяндаған еліне ылжақ бұтын нада, көтетімек бұтын нада. Мен бәйбінен әтәвін, тоға жетерген мен бұ 2019 сыл болон иннине оны асуан хетте тетики кахандаганы ыхка хаджан баран алгыс теңге хаджыбат этен алгыс денге түмен ыхыга мертети шоу курду кеметие мен э, бу массовый рөттүннар көрөрүтүм күрөхтө хитин ахаһынан тети курдук оннатон бу бұл деби курдук болған тоғын ұлбат әтем, ұныттын болған тоғыз сылға қайдағыра бәйім. Бұлса сақа үйерағын үйеретелік біне, қайдары бәм есеспеттен қаяндағаны бұйыл алғысқа хәдеқпынады демен еті 2019 сылдақы алғысқа хәдемін алғысылын тұрдақпын. Ол дәтін ұлбыт энергиям тұбу білінгәңі дері бачаңы деретін көмілі әйтер болықтақ. Оннатын бұл үрбә алғын түніме алғысылы, оннатын ехенеме алгыскаһыджан алгыһылын диэммин ыңырыымэте Дете курдук, эти күммүтинник, онноту күһүңгү күн бар диэн. Этеллер бу баланыйын сүрбекки күнэ, маннотон бу биһиги ылас күннөр бүтбүтэн, ити күннөр бүтбүтэн де кыстыкка киирер күһүммү келер оттон. Манна билик күһүңгү кеһи күлбүтнэн иин диэн этеллер де, кандиктаан туох бар оттон, бухан ситэн де барытыгар, бу кыһымытын турубутыгар, белемненер, кемнер бикелеллер. Оннотон да күммет самый кылгыр кемекелер, бу асыне үрбекі күні, бу күнеттен білген ұттан атономықтарға, ұттан славянларға дағыны, еген ете күндер бит, бұл қара түйінерген бұл хақа күнігер, кылгас күммет самый кылгыр кемнері, э, маны қара түйінден атты бұйт, бұл қара түйінмет атын ете славянларға, еген карачунден, бірағандығынан э, білетін әндер. Оны түннеме ете тыл еме, бегі тыл бұт, боларын еме үйде құтынады, Мәлі мана ұланмын бұ атын омуктылын бәбір еңгеріне хатыр кейіп отақпын, бұл бары э, күджіктаны бұ бейттен тақы өттен білеуін той жетерген тұн э, сақатыла дені э, білген төлбақ кейі білер, өлбақ кейі саңырар да болып тыл дені тұн әтек тылығар да барын күрдік бұл тыллар бәбі күрдік санарар тыллар дөннөр әлбәқтер манна холубур бу квартирагын ремонната Азербайджан жоннорун тон бригадины килдерен үлле тәҗибетем уну жоннорум штукатуркалы идден били юя таксалларыгар ен бәбәләрен китә кәпсәтәлләргәр бу хакылы тыллары кыбытан амараллар әбит анна холубур те олоппа сүрдүр таксарыгар ен мен тутом ден тыл били кулгакынан истебем болды унна Э, что ты сказал там мен біле переводтатан тылбастатан мен есейін білбітен біле человектом бо мен жиннахтетто беге тылбытсы деребит тутом где кэджик тутар удилери суден быгылага тәтеннеке мен марынар тылдар баллар оннаттан самы жиктерге әбітем деннер ден бу тақсан баран ехеннер бәбәлерін кітті кәпсәті тураннар бо бешалкалар э, дейбир бар оны көрөн баран бу тария тария бирикехитир баһарар откутуру гадият саңарда онна. Оно мөйттам не тылбаға тохтетін демен, оны кем ме бахардан тугайым кыджектаны тон теме бәбит тылбысын жар откутуру гадият тон кыджектаны бу бегет төндей билбет тон ник үксүгөр откутуруга болачы. Ононнук эти омуктары тун кырдык бахарын эттаханник, оно тоол жоннор ти хастах кейіндерін кытта кәпсетах дебетім, ол бірге диддері үлләбәт ол мен кеттон ол басты хайгыртай жондорун үллетер хамсатар оннаттан бәбит урук бехет үнеме итагал бет эми хедин курдук күнгө үрөр жондор эте биттен билер аны бу кенни кеттон бу маннык ирилиге бу тулар ян калмат эдир аны төтөһө тутухагатай деп бетен хапсиян но хапсый бу тутуспаттар ұттан көргөн жалай. Тети көрдүк, анан толок барыс туспаттар ботак тутугар жоннор эме баллар. Диевде. Тети көрдік, антон де бұл күммүт ете хандыкка келдим. Ақсын үрбекке күнігер, қара дейтім, бұл ақыларға қара түйіндер кәлелілер, қылғас кәмінер бет, нөхөр кемнер бит бу кемнерге төнити карачун ден э, нучалар славяннар ник брахниктир ник гугулларын киреңет карачун ден уототтотолар бу үрдүнан станалар хайылар бит бу булыр биһиге бүгелер бит эти уототтоннор өлбөк кым тагыстагана же бу кыжыктагана биһе быйыл э, жылбыт маннык маннык бай дол бар болар үчүгэй бул алт бар болар ден бааралар бит. оны же туга ден эти Э, уруну уругунан ылан быхарарыбы поллаха бу си сү илля кү үйінден болар. Мантыкай бұт бұ сүден аллара дойду энергията, аллара дойду сабыдыла болар. Иллахтен, иллахтен ұтын білер болақа. Те, онына күден бар. Күден бұ күндемет, үйе дойду сабыдыла болар. Ол күрдік бұ сү илля кү үйінден етелдер. Олата бұ алыра дойду то бу бу кылгас күннер бит бүтеннер сү илле агас энергияны алыра дойду кенен онда онна кү үн ден олата бу саңа ухур күннер бит ухан кирен бардылар ден бахарар тылдыра хаджар онтукай быт билигин оттон дабитаду христианнар те усайнан э, билигин персонажка кубулутан тураллар этине билеген бехөйді білбітігер сүрлі күйінден, бу чорт хадзерден көндірілдір. эти ойбамтан таксар эти қалындары э, бұл үргіті жиңер бес карак қырыс қал. білеті. белете эрде кепсәбит видеоларын балыра булу аллара кирен көрөрүн Бұл кем битигер битигети э, тоқпыт күскө айтар хайдар кемегелер Сү иллә кү үйінден тұныте үрбе бір уандыттан тақсар дем бол бакара бегеннік алғыс тыл ите хаңара жөп бөт, онтугай бұтын етеннік персонажтаннар енді чорт тақараңыр бұттар, оны сүрлікін ден өттен мен кары дәппеттен дағаны Сүрлік ден мостақ мусанныттан уа тақсар э, чорт демен өттен білер әдем. Э, онтугай бұт кү үйінден сүрлі күйінден болыр. Нене бейгеттен бұлыр бұлырғаттан бұл әбігілер біт сағатыттан олақ итчекер біт тыл бұт әме ете хеджар ені тұтта хеджа бұт ете алғыс тыла болыр. Оның сүрлі күйінден абағы бұтақ, оның ете тыл әме күйіске тұттуққа нады ден Он Онаттан жа бұл э, төртіс кәміккәлі бұл сас э, саас кулун тутар хүлбекки күнүгер бу манна биһиги тохтар бүткелелер Нөхөр күннер бейт бүтәнде күмміт ұғыр кәмәгәләр, олата нөхөр ден үттін ұртан көрері бейт болыға бұл нөхөр ден бұтан қарыңа ғырқан күннер бүтәлләр, Түкі тұқығымыт күннер еті қараңа күннер бейт бүтәнде нөхөр күн үйнер оны үйнер болуды. Нөхөр күні ұғыр кәммеккәләр, олейін нөхөрі үстен ити белетир көммүтү тэһилдер онуттун билигин даганы э, бу атын ити ити көммүтүн эме браханиктыгитер омуктар элбахтар бу тюрк омуктарга бу наурыз тен билин браханик булахаддер этин тикайбит ити жиңер тун эме хакатыла боларын өйдүөк э, тустахыт онуттун элбах киеттун эметинде бар э, утурахаңар өнсөп бұл хақа кехита барытаттын бұл жылы бартын бәтигер ұланары ден оноптон жеңер мен хана бартын э, биттугу даганы бәбит бұл бәм аяммын ұлаға табаппын бұл түкі жіктағаны әппетін курдук сакатыла төрүттүл ден этинен олугураммын кажик таганы хөпті бәр әбіттер ден мен быһарыбын тети курдук оноттон тугурайда бэтак булдахтына уриярын бұл комментарий оставить комментарий ден алдыра бар мында видеолар тарта артатықына оставить комментарий ден бар эти билбәчөңө быарабын онно киреңет суриян кибе бу мен канал баханды подпискаламатан жоннор болахытына киреңет манан подпискаланын бүтөкөнүгө баттаңыт оноту бул видеолары ин көрөңөт бәгат э, туура эме саңны билехеттен эренебин эже көрдүк бір без бес болар әтін түмсү түллер күйінен, тәләр кәскіл түстенден.